thank you isa't isa Gusto ko lang malaman kung may pag-asa pa Alam ko di naman maraming beses na Naghiwalay at nagbalikan na Hindi ko aminin ang mga mali na nakakuha Magkaroon lamang ng bagong mundo ako'y sawa na nga sa bangayan Paulit-ulit na lang tayo na nasasaktan more dumb on right I just wanna make it feel alright Yeah, yeah, pretty, pretty bobo samba Наступа байка до похара-хара Потому что мы гипа хандена и ты down? sa akin Naging lumihanan kaya nagpapanta Alam mo Wishes mo pagdari ang ito sa ulitin Pasensya mo na po Pero tiniti ako at bago Wala na yung dati Mas marami kayo kaysa sa'kin Sinabi sa'kin iba Liwanag mo at ang hindi na Nagkagulo at sana sumama ka na po